इस ट्रेन को कुछ लोगों द्वारा जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ये बहुत दुखद है मुझे जो चिट्ठियां मिल रही हैं उसमें लोग बहुत ज्यादा आहत हैं इसे देश के हर इंजीनियर का हर टेक्नीशियन का अपमान बता रहे हैं भारत का मजाक उड़ाने की मानसिकता से गिरे ऐसे लोगों से देश के प्रत्येक नागरिक को देश के हर नौजवान को सतर्क रहना आवश्यक है काशी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों बताइए ये वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले इंजीनियरों के लिए हमें गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा माथा ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या इंजीनियरों को अपमानित करना उचित है क्या टेक्नीशियनों को